salaam salaam cher internet nuy waar leen bu baax di leen ziar dal leen jàmm ci Mattcom TV euh, comme ni ñu ko waxee woon rek ñu ñëwaat ak yéen seen émission découverte tey nag ñu def déplacement ak dérangement ba fii ci Pointe des Almadies dajee fi ak ndaanaan boo xamante nag day joué si alentour bi tous les week-ends euh, muy euh, benn artiste boo xam ne mu nga jógee foofu ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar mu ngi tudd Saliou ñu koy wax Golden xam naa ni nag waa Thiès xam nañ ko tey moom laa bëgg ngeen découvrir fi nga xamante ne moo di émission découverte ci Mattcom TV salaamaaleykum sëñ Saliou ñu ngi lay nuyu. maaleykum salaam soxna si ñu ngi lay fay donc euh, ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk ak sa tur ak sa sant si Saliou Golden artiste chanteur maa ngi dëkk Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ak ànd ak sama waa ji tudd Gaston lui c'est mon guitariste il habite à Pout aussi waaw di nuyu ñëpp daal. bëggoon nañoo xam kan mooy Saliou Gueule Dane fan la juddoo fan la yaroo ak la euh, fan la jàngee école ak niveau d'étude am na nan la. waaw Saliou euh, mi ngi nekk nit koo xam ni mi ngi judd en 1997 à benn dëkk bu ñuy wax Rimini Rimini benn dëkk Rimini benn dëkk boo xam ni Italie la ne. waaw après nag euh, ay bo 2010 2011 laa ñëw Sénégal ci laa dama yàgg naa bëgg musique nag quoi mais ci laa ñëw Sénégal boobu instant yooyu maa ngi fi ñëw di def cinquième cinquième la ñu ma dugal directement après waxu moo nay waxi musique quoi après euh, ba ma commencé jàngi def def troisième laa commencé di nekk si ay club anglais après ma tasanteeg ay gars yu baax benn exemple la ngi nii mooy Gaston moom yàgg naa def variété ak benn groupe boo xam ni African Mystic la tudd après nag ci laa commencé foofu di épanouir parce que déjà bëggoon naa way mais ne aw ma ci woon lii quoi aw ma ci woon ku ma ci àndal mais par la suite ma dajeeg euh, gas ñoom variété la ñuy def benn groupe bu tudd African Mystic ñoom xaw nañoo am benn notoriété sax parce que yàgg nañoo dafay tourné donc par la suite ma intégré si ñoom. gis way en même temps tamit amoon naa groupe bu ma bokk ak benn grand bu tudd Baba Shady ñu bokk groupe tudd Thiès Crew di rap di def R&B soul waaw ba jamono jii nag en 2019 ma commencé benn carrière boo xam ne solo la boo xam ne moo gën a xaw a professionnel tuuti génne sama premier son waaw mi ngi tudd Yow Laa Love après ci la ma gars yi commencé xam quoi ba ba tey ji may wax ak yow. mais exactement ban style musique ngay def est-ce que da nga ñëw adopté wu ci mbalax bi nga xam ne moom moo am fii ci Sénégal. wala da nga ñëw euh, indi beneen style musique boo xamante ne moom la gars yi gën a xamee. waaw man sama style musique de base R&B la wala soul R&B mais damay def lépp bàyyi ma dara muse dama ni en tant que waykat quoi euh, boo nee lii ngay def rek renfermé te lii nga sa bopp quoi tënk nga sa bopp man bàyyi ma dara mbalax mi sax dañ koy def parce que moom la ñu am quoi moom lañ suñu maam yi bàyyil donc mënuñu ko abba donc on fait tout daal mais suñu style de base R&B la. mais est-ce que c'était facile bi ngay dugg ci musique amoo benn parent bu la ci aaye wala kenn terewu la da ngay ñëw rek dugg ci noonu calmement sans aucun problème. mais loolu mën naa xam moom mosuma ci am problème parce que sama papa moom sax dafa doon encouragé ci musique bi dafa doon tooñaale sax. naa am léegi waykat nga kaay ma déglu sa son yi genre affaire yooyu quoi donc mosuma ci am benn souci quoi waa si côté boobu macha allah. c'était est-ce que c'était facile financement financièrement parce que di nga war a dem dugg ay studio ou bien dafay répétition et tout et puis booy dem fenn ñi nga war a defal transport ak yooyu yëpp est-ce que c'était facile financièrement. non côté financier moom euh, financièrement moom moom musul yomb musul yomb xam nga rek artiste booy doog commencé ci manque de moyens nit ñi duñ la xam booy enregistré foog nga kurti kurti fii li jënd benn quinze mille enregistré euh, boo bëggee def transport wala nga bëgg génn benn clip da ngay galère mais dina am ay genre ay nit ñoo xam ne dinañ la jàppale quoi dinañ la gëm di la jàppale waaw c'est ça quoi mais mais yàlla bu baax nag wax xëcc bu dagul dikk. dëgg la gis nañ ni euh, da nga jógee fi nga xamante ne moo di Thiès di ñëw Dakar di fi jouer lan moo waral loolu ak naka nga def ba am contrat ci boîte de nuit yi ngay jouer. waaw loolu moom mën naa wax ni euh, yàgg a joué la te euh, grand bi toog si wet tout gas na moom tamit impacté na ci quoi genre booy. waaw si si mooy coach élève mooy coach élève genre yàgg nañoo def variété comme li ma la doon wax sànq rek donc gars yi dañ lay gis ay vidéo lañ lay laaj wala noonu ay vidéo prestation donc situation situation boo leen ko Boo leen ko wa boo leen ko liiwee rek boo leen ko wanee rek après tu commences à faire le tour quoi te boo defee ci benn restaurant lu rafet keneen gis ko tamit da lay woo donc noonu la chaîne la quoi. bon Golden ak dëkk bi nu mu demee nii Sénégal nga xamante ne gars yi dañuy gis orchestre yi nekk si ay mariage di nekk si yenn événement yi ñu gis ne façon musique bi ngay faral di ëpp di def c'est diamétralement opposé ak mbalax bi est-ce que tey yow yaa ngi xalaat loo xamante ne war nga ko mën a def pour dugg ci réception yi ak comme ni ko yeneen jeune talent yi di defee. si si non mais mën nañu wax c'est pas diamétralement opposé peut-être que gars yi joué euh, nu mu tuddati waay euh, ci joué ci réception yi man yàgg naa joué réception mais am na ñoo xam nga nit ñi seen bëgg-bëgg bokkul am na ñoo xam ne dañuy bëgg lu xumb am na ñoo xam ne tamit dañuy def réception mais dañuy bëgg ay son yoo xam ni c'est un peu plus doux mais mais bàyyiwuñ dara ay affaires yi ñëw yoo xam ni ah affaire yi am na affaire bañ a jox am na affaire yu ñëw yoo xam ni saa yi day yëpp loxo yoo xaaral rek incha allah am na affaire yu ñëw am na affaire yu ñëw yu garaaw. gars yi ban son nga njëkk a génne ak mën nga ñu defal inscri- inspiration bi fan lay ñëwee ak naka nga koy amee. donc euh, son yu ma njëkk a génne bu dee côté côté mooy euh, crew boobu ma la doon wax maag baaba peut-être c'est quelque chose de naturel. Mhm. mais bon comme ni nga ko waxee yaa ngi sa carrière solo yaa ngi joué si boîte yi bëgg nañoo xam sa programme lan la parce que aussi bon bëgg nañ xam est-ce que bëgg nga am album yaa ngi ci préparation yi et tout ak lan ngay waajal sénégalais yi. yee ci côté boobu noonu euh, bëgg nañu sénégalais yi gën ñoo xam te ñoo ñu ciy démarché incha allah. léegi rek di ngeen gis ay affaire yu bees tax yu yu tàng jër incha allah après ça nag xam nga loo gis nànk-nànk la rek ay album ak yooyu prévoir nañ ko mais ci kanam quoi incha allah ci kanam. mais de Dakar à Thiès est-ce que ni ngay joué Dakar yaa ngi koy joué Thiès ak est-ce que waa Thiès xam nañ carrément seen doom ji di Golden waaw waaw nag musique bi mi ngi changé bu baax parce que yaa ngi gis gars yi fii Sénégal ñu ngi commencé révolutionner musique bi waaw gars yaa ngi si impliqué bu baax waaw. boo gisee yow boo gisee gars yi nombre vues yi ñu am ay si YouTube bi rek waaw ak exploit yi ñuy def rek nga xam ni saa yi gars yi ñu ngi avancé bu baax waaw am na ay artistes yu bëri yoo xam ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi def ay ay affaires yu garaaw ah au niveau international. c'est au niveau national. mais est-ce que yow Golden yaa ngi topp comme communication bi ni mu demee jamono ji internet bi am nga ay page Instagram Facebook et tout. am naa page Instagram am naa page Facebook YouTube yëpp Saliou Golden boo si tapé di nga ko gis incha allah maa ngi ci bu baax. mais est-ce que Saliou Golden tey ku ko soxla événement wala spectacle boo ko woowee dina ñëw. oh bañ sa gars yi da ngeen temps ay star ngeen quoi. non man nekk ku may star xaajuma ba ya ne xaajuma bay nekk star man taalibe laa quoi waaw taalibe laa ku ma woo loo mënti woo damay ñëw incha allah parce que ñun ay waaye moo ñu gën a lu ne barki yàlla waaw. ku ñu woo Mais- daal dinañ ñëw defal la affaire yu nice waaw. mais mën nañoo tester voix bi xool ba xam Saliou Golden aussi lan la ñuy indil ñu xool voix bi. waaw ay ca mën nañoo xool loolu ak sama waa ji Gaston yeah yeah yeah lay lay la lay lay lay lay Mm. my baby dama saay saay bul dem bay ma fi waaw eh Saliou Golden waaw merci Saliou gis nañ ni ah dafa mel ni sénégalais yi testé nañ voix bi dafa mel ni voix bi macha allah mais Saliou lan nga ñuy waajalal si mbalax parce que ñun mbalax lañ xam loo ñuy waajalal si mbalax. affaire yu garaaw yi ñëw yow xaaral rek si décembre bi gars yi nañu pare waaw. du ma wax nag quoi du ma wax mais am na affaire yu garaaw yi ñëw incha allah. mais il faut nga di xaar rek. mais Saliou Golden est-ce que dafa am idole parce que gis nañ ni carrément sa voix macha allah et puis bëgg nga mbir mi. lan moo la si gën a poussé est-ce que da nga am koo xamante ne nii benn artiste bu nekk Sénégal wala koo xamante ne sa idole la ba war a tax nga mën si gën a góorgóorlu nii gën ci poussé ba yegg si fii. waaw man nag Euh, de base am naa ay idole ku ci mel ni R. Kelly bu dee à l'extérieur ay R. Kelly genre yooyu ah, ay waykat waykatu néew suul lañu genre mais bu dee Sénégal moom ah, waaw man genre ak Papa Youssou Ndour waaw loolu moom jarul sax ñu koy wax waaw ndax moom amul suñu paa bi daal moom yàlla na ko yàlla defal jàmm rek bu weesoo loolu maa ngi ci African Mystic ay Saliou waaw ñooy ñooy samay waykat quoi waaw leen léegi kon nga joxe sa mot de la fin rek nga tàggoo bu fekk am na message boo xam ne aussi bëgg nga ko lancer. nga lancer ko xam nga waxal lu la neex. donc maa ngi bëggee ñëpp di bëggee waa Dakar Ndiaye jal jëpp di bëggee waa Thiès tamit Thiès surtout Thiès quoi surtout Thiès ak sama gars yi ñëpp di ma di remercier de passage am di quoi parce que genre nit ku baax la boobu ba léegi moom jàppee ba léegi ñu liggéey moom incha allah nañu liggéey waaw moo ñu tax a jóg quoi waaw maa ngi bëggee ñëpp waaw yéen amu man daal amu seen fay yéen yal na leen yàlla defal jaamu liggéey bi di di di di gën di di gën di naat te noonu lay demee sax incha allah ñu fekkee ko noonu lay demee incha allah maa ngi leen di remercier. merci beaucoup cher internet seen émission découverte la woon fii ci Mathcom TV comme li nga koy waxee saa su ne seen émission découverte leen woon bépp ndaanaan boo xamante ni mu ngi ci secteur yi nekk si koñ yi gars yi di ko dégg te gars yi xamaguñ ko ñu pour ngeen découvrir ko xam kii mooy kan waa di wax gars yi ne nag Ci élection lañ jëm, téye leen seen doom yi, gardez vos enfants, surveillez vos enfants, ndax dëkk bi wóorul. Jaa ngeen jëf. Merci beaucoup, à la prochaine. Peace. Bismillah may dee di door dellu sàkku ñaan